Donc 1, 2, 3. Voilà, piste cyclable encore. C'est en fait un parking. Ça part sur YouTube ça. Bravo. Ah ah. Allez, je, passe devant pour avoir la, plaque. Voilà, et en plus, euh, ils gêne tout le monde quand il passe Quoi. Voilà. EE 299 GG. Ben, GG pour la piste cyclable. Donc euh, piste cyclable, hein, voilà. On arrive là, et puis euh, ben, même le dernier, même la sortie elle est bouchée. Voilà.